Ah, ekyokwakisimukubekyagabi enyo ali kowena yosinza okubeera nga otulaba kutv agaddekano thank you very much nawatulaba ku media platforms zaffe ezenjawulo kimuka kisimukuba ekyakabi oba facebook kyakabi olikingano ogattako e youtube kiria tubeera live mbeera zonna zonna zonna era oteekayo okutesinoyiwakunga kisinza okuba likinga subscribinga eh, sharinga mu ngeri zonna tulabe sotambula obulungi ekyo kisika okubanga kiba mu ngeri emu obeera bikyagenda amaaso nomwamuzikirimu nekya eh, muyimbi abayimbi abalinamu ku talent olwokugoka nga sandi ajja kujja nabadde ati atumenyera mubambi muzibu ki bwasanze wakiriwo ekityo lwaki covid ate yabanyiga nnyo okutuuka mu mbeera eno tula extent gye mukusobola okubeera nti gavumenti agitya okwekutula ate n'okwogera ekigambo nti mutuufu gavumenti yange enjagala nnyo mumulabe jasika yagaana kukyogerako yadde ekyefaananyiza simanyi wajjajjawo yali mirembi giri gyogowuli gyali emizibu ennyo nobolowooza ekikyamu ku gavumenti bakukima yasinga olowoozeza bulowooza nga bakukima ku makya kali simanyi oba enkiisa gye baamuteekamu ekyoze naawe naye nga bo balitulaba ne bazaba kasitoma wafe abakabe bateekamu akasente okulaba nti musobola otambula obulungi mu ngeri zonna zonna mwebali nyonyo mwerabye ddala fkbramactas omuzannyo emome akadde konna kugenda kuboogulaba wali live on okugenda e tv nga kizika okuba nga kitambula kugenda kuba mugukwasaganyawo ekizika okuba nga kiba temugenda okukola kimu kyokka kyokka kyokka kyokka sigala busigazi ngaowuliriza bu kimukigenakubera nga kitambula bulungi nnyo nnyo kyona kukyagenda maaso mu mbeera yo nange byona tubitadde ku mabbali okutwalizaamu famiro yeyoyamu kuba mumanyi mufuna ennaku mu bintu bingi like music abakwasa ennaku ne mukaaba n'amaziga nemukugomulanga bangi bakaabye n'abayimbi abaliko abaamaanyi era abaamanya music naye wali okusirawo tuba nogamba kana te tusobola okuzibaka neye famiry famiry yeeta bitambulakiba famiry eyo famiry okutwalizaawamu otoba otoba batuli ba hasola tulwana nodde none linoabaana balungi mama wabaana alhamdulillah abaana ani nani eh? abaana abaana ija hmm. mbatekanye mu kamera <laughs> naye nga gyebali eh, abaana bange tebantiisa kadota kange ka fastbon bakaita nospat nkagala hmm. nyo bambi ah, mydota noriat hmm. nawe nkwagala nnyo mpozi ne mama wabaana bange eh, mama abaana bange nkwagala nyo wonawoolioyogeraotyamanya gebazaala notoyogera yabazaala mama abaana bange nkwagala nyo ntkimulamueseroyogandmutukekintu kinyiiza olisenga kikola kikusiza ddala olinga omuntu era nga bwakikola tekiyinza kukuleka ti ekimu ngaomuntu ki pa ekindi ku buli ekintu ekisinga okunzigako obwayanawangukira ddala muyagala twawukane nimba njagala nyo amazima ojja wembiaokulimba okwenjawulo waliwo okulimba okuzibuze kulimba kwensinga obutayagala hmm. olinga alimbya olubuto tukulimba okuzibu naye bisigali olwogera nga bya bulijjo yo eh? kasaki banga kunimba eh. nze kasito nimba kaba kaweddemu kiwe ekirala ese mpoza ekirala ah. <laughs> tosobola tiki naye nkubulirayo kitya kituufu ah. ankwatira ku maama w'abaana oba ku famire yange ah. famire yange kino nkiddamu amukwata ku famire yange ekyo kyenzigirako tatotiisatiisa owensonga ogaanye omuukira kati wamukwatako ogenda kunenyaaniiza ankwatira ku famire yaatingwamalira tutambula okitegee tutambula oyiwamwita edi wakwasaganya buli kimulocations nebisigadde asanze mukyala gwakumanyinga omuntu mukyala wotamuwanyi agenda mukwatako lwa nsonga takola ki nesinga omukyala wange yenuluyo ati afaanana bwati alina enkovu nnya kusegere okuto okumu kunene okulala kutono ati otutandika oba omusango ogamba oyo mukyala awuma lusoa namukwatakonetomwogedde uganda wange eh? eh, mukyala wange ekijja kijje <laughs> ekijja kijje naye nkusanganga byebisinga okunyiga nokunyisa mulamuese okutwaliza awamu ngaogyeko okuyimba tali nti enjala gyolina ngaomuntu wabantu bawana ebitono ebyenjawulo osula lwebinogamba nti kati kino ekitone kinene nnyo oba kino kyamaanyi osinga ku kiri kale ebisinjala gyolina ngaogyeko okuyimba otokuwemba sikulinge eh. okutuuka wendi babaddewo okulanda atlist kutuuka wendi abasigadde ne basobola okundabirako nebagamba yes kiruno ekyawaali ngaomuntu naye nga kyensobola okugamba kisookera mm. ddala omuntu afudde ekyenge okutuuka wano wendi omuntu asookera ddala gwensobola okuwa okwogeraku mwami katumba fk promotions okuva wavanajja nanoonya nagamba anoonya omuyimbi ono hmm. omusajja oyo akoze kyamaanyi nnyo era nebaza nnyo omulimu gwonna gwabadde akola then uh, omuntu olwokubiri hmm. kuzi ambudabuda bona webambadde hmm. okuja okutukanoza nti mundabakomama wabaana eh, bangeamanyaanoriat oyoyoyoyo mama nesanoriat bebaoyoyo akazaala asala abaana waddeyo baana omwama tomwogedde manya olinediini okukigambo ekyokanti ogere bapanzi bange bujja kunsonyiwa omukyala wange bamwita nasuna sandra kati awo kiba kiwe oyo omukyala mwagala nnyo kiba kiwe abadde ajawulira omulumi mumutima abateekakodyoatiasabamutegeso oh, mpozi obwokusa nja kwebaza nnyo maneja wange ow'ekifo kino mpudde hmm. kingi okutwalizamu ejatubuseko mukigambo kiengeri zonna bamuyita sauda mukyala yemaneja wa wano ah. era bwemba n'obuzibu bwonna bambi erawo akunde bwemanyagala kakodiyo mu studio mugamba maneja omanyi ah. kiganye naye beetaaga ataano mwana kankuwaekyasatu kino mwana kusooka ogenda oyirire era mwebazanyo bambi ah. mukyala sauda banura bwaba wali ajatubuseko mukigambo kimu bibiri bisatu mungeri zonatwaliza wamu osobola okumanya kirungi nnyo nebasa bamanejazi bonna abantu bonna abayimirawo ku lw'abayimbi abayimbi babeera mu mbeera enzibu ennyo ennyo ennyo ennyo nga tebalina amukwatirako tebalina amuyamba tebalina asobola mukwasaganyizaako mu ngeri zonna naye webaayo omuntu nga osobola okuyimirawo ku lwa artisti nadala upcoming artist ngajja ngomanyi nti oteekamu akasente ojakafunanja sikaleero mbebaza nnyo thanku very much kimukola kisiba okuba ekyakabi ennyo ennyo era ninebaza n'abayimbi abasiima ng'osobola okuyimbira n'osiima maneja wo baajebalinyo yebanyeddala kasente tekabakange naye ateekamu ngeri zonna zonna zonna zonna zonna kebusa kikula amanya gombi manula sauda wanowenyiriwosanga gogakuzaala abasajja bonangi bali bali bulungi akadde kalogera kukusa kwatulaba mumbeera zonna zonna zonna naye nga twagala okwebasa oba bali kuyimirakulwa abayindi omuyindi ebiseera ebisinga ekisinga obawalamu amaanyi senga alaba nga tewali amuyambako abamba nayeka kivamu akivamu nagamba a kanti tengenda ate nkola ebisa ebira naye oba osobola okuyimirawo nga wamu wakalimu nakola wali akola ate nga ne music osobola okuyimira mukikola amakulu soka omuse kwabira bakadde kano n'abevooti bonna obasindikira obubaka bajja kuba batula bamugenzo omwana wange omuvuka mulungi nyo nsaba musapotinge mu music mumukushinge kubanga kyakola akimanyi hmm. hmm. omwami mulungi alina busi omulimu omu oba mulibanja ah, oh. oli suwa ojato lyomu olina lisiiti abayisa lobunze ndyomuomanyiati akatalegeka eri abayimbi okutwaliza wamu eri gavumenti yakutwaliza wamu bwengamu ababambanye kubayimbi okulaga atlisi mubayambako bako musiki gwebakola gavumenti ebayambi ejamwe ate singa bamanejaso kuyambako bayimbi bato ko okuyimuka osegedde hmm. buli wabateekamu akasente akatinitinyako hmm, hmm. aba atungudde ettaani kigeje emirimu gye banoonya okuyima nago muyimu omukyalo kyayogedde ekimu ku bisinga okuba ebikulu nti gavumenti enfunamu gwali yakadde kano atulaba oyinza okwebuuza gavumenti efunirawa osanga omuyimbi omu ngaategese konsati emu like kisobola bawe ekyokulabirawo kati like munaffe kwanogae munywanyi waffe edigenzo alina edigenzo festivegerakwayanga 12 omwezi guno gwenyini mwe tuli nti osanga nga gavumenti buli kimu omusolo bagubajjaku olwalanekuŋŋanya omusolo abantu abakola ku shoye bangi abafuna sente ebulango bwawa tivi ne radios tivi ezosasula omusolo ogudda mu gavumenti kitegeeza wonefuna sente kitegeeza ti omuyimbi omu ngaavuddeyo gavumenti ebefuna sente mpitirivu nnyo okuva ku muyimbi oyo kitegeeza ki nti kyetagisa okuyamba omuyimbi ngaakyali wansi mami neyaza neyazira infomationeyo kirungi nnyo asobole okuba nti okitegeera nsubire okitegere ti gavumenti etusinga n'okufunamu ngaffe abakwasaganya ebisigadde abamawulire abayimbi omu ne bamanagers kinesa abakumanyi bakumanyi nti olimuyimbi ni waliwo abagala okakasa kituufu muyimbi esaa zina atulaba ali ku mutimbagano ogw'enjawulo abali munsi zebweru nawona olijja besiga okuba nti atulaba okutwaliza awamu yanjetaze okumanya kinesa kituufu muyimbi oba byakugamba bugambi sooka otuwe set otuwe ngaomuyimbi tulabe kiki olina wakadde kano kenyini Yes, yes. So, uh, waliwo oluyimba simanyi nuba olwakapya nakaleeta neye yafuluma odio eyo empya eyoyogeddeko lobodobo mbawere mu lobodobo ndowoozaso eh. uh, waliwo pati ngenokolaoolirabigambo mbobatalaze mawanga bwerabawandisa ebendera ye uganda arespekiti legendary uganda wano wane uganda naye nga lwaki naye ddaladdala omusungu bwaki mukusebakanywa musaayi kale laba musize n'obucayi bona laba muganda wo wagudde mu luwonko tula omukono kale omujayo mu luwonko naye kale laba oyimbye kalyonzo kalyonzo kalyonzo kalyonzo netukulabye mukola olinambuomwatusookayo muri balekayo ah, ah, ah. so kati abakayimba bamuteeko paati emu naye waliwo wali lwaki nina ensonga lwaki onoonyesa hmm. waliwo paati egamba nimubidasuwaide makolomi ninamu dasuwaide makolomi nkulina dasuwaide molovumi nobimi ninayo ddabo komuukwa nokumpe mu ddabo nange ndikuwa ddabo olikyoyo yagaibye mu ddabo kyonekya naye buganda yange olwokendeka kensobola lekayo hmm. ah, ntumirako bayimbi bannange bonna oh, ah, omusajja ah, ampa inspiration okuyimba hmm. bamwita dr jose kamiriomusajja oyodr jose kamiri naye obuyimba bungi hmm. naye nakayimba keyayimba <coughs> agamba nti kiruma nga goyita mukwanogo enaku yagifudde esanyu obadde omwesiga obadde akweyu nabambe buli lwobadde munaku kati hmm. nze kiruma nga bwoyita mukwano gwowe nakuyajikudde essanyu obadde omwesiga abadde akweyu nabambe buli lwobadde munaku kati lupiya musingidde omukwano bali batayi naye katikatwan ekilewunyisa abamunda batuwana temwali baddaabo wadde ne mutusuuta towamusuubi wewe walyanga naye kumeza akayimbaakoinaenakuyingi mutima okusinga gyeimaokuyimba bungi hmm. okakoledda lwati tosooka nojjondabako nga tonagenda omukwano gunsuseko diya amasagamiuse fannaganagaliko ekikula tonyambe gwayongeza jiya abakatalakolesa okumi nga kazimira lwaki twajja noyongeramu ekuta ne bwolaba omutwegu ekyo mungeri mubira okusingira nja kwebaza ke promotions okuba nti munoonyeza onakulwaniro mwebalinyi mwebalinyi eddala nzaani omusobola okuvayo ne kamera zama muzio mundabeko mumanye ekiro nekyayani yekyo kimukwatako ya mpozi ekyokubiri sijja kwerabira maama wange yansikala nateeka ku nsi kuno bambi nemutuka okundabako maama wange khadija hmm. mwagala nnyo mwagaliza ddala alieyo mbaale mukyalo eyo naye mutuwiddeko maama wange khadija nti webale nnyo okunzaala webale byonna byewankolera webale nnyo webalire ddala hmm. mpozi n'okwebaza abafanizi bange mwenna abambeereddewo nemukolowinga kirunecya nefuwange nemubanga mumunoonya ku youtube hmm. facebook instagram yonna era nsaba mutemukomaawo mugende mumaaso nga mumpagira tulabe nange tumutusa musobola okolaki okuntusa mpozi kyenja okusabako akatalekeka nti bapurezenta mwena bambi mbasaba mubuwombeefu nti apkandinge nawe abaze nga tulese musiki zaffe gyemuli mutukwatirekotemungulabya zakayo ne matayo bandange akaakobaddeka <laughs> naye ngaakukwatireko bambi kukwatireko mbeere nti naffe tukushinga mizigu waffe naffe tufuuke ensonga hmm. ngaabwe be mwagala okusinga kuba temanyi abayimbi abanene bonna abatanatuuka kuleeta muziki we nga mwamunoonyeza dda naye nga temumanyi gyavudde naye yalinga ffe naffe mutusitule so sijja kufuukawo nyaawo mwebalinnyo mwebalinaddala banaani fkbalikuakunkyalidakonakunbakonakulwaleroisinga nyo sinyiddala okembebasebasebasiwonyebajabadinako kuba ejo tandikidde tubakadde kanokenyokera nga tugesa okubera ntusinga programu yaffe mpola mpola mpola nga wekizigaokubanga kiba nebasabakamakaotekamusirogwanbokamwensorobatekwakomutukubwayo mungeri zona zona zona sejai properties eh, mukwasaganya bayaboti mubitundu byegwanga ebyenjawulo eh, bagamba balina sajize ekiyunga balina sajize mayangayanga bakwasaganya ofisi zabwe ezenjawulo ogenda kuba obafuna mungeri zona balina ekyaliwajala mujja kuba mubafuna mutuku bwabyo balina mukalaki era bakwasaganya mukiku kibaenga zotambula obulungi kuba bwekiba ensiko okubanga kibaera nenebazanebanaffe abakabi aba atibanomega energy stove nomwemba likwasaganya nsonga zona awo nebakolera sitoku ezakali abakoza sitoku ezisu ezikekereza enku n'amanda bekwase jukira basanga wali mu kisenyi opposite ne ovimo buildings wakwasaganyisa ensonga zonna okulaba nga lutumi sobola otambula obulungi ennyo ennyo ennyo nga bwe kiyinzika okuba nga kisiba mbebasabasa mubajemalira puroguramu yaffe okutwalizamu kyakaga kugera okubeera nga nkigwera mu mbeera zonna zonna zonna zonna kyolina okukola kimu inakwakolwamaino obudde bwemmu saaza ezimu onako nja tuja kwali tukwasaganya manya katumba fred penawasaba nakutusaku pogulamaino mugezi nyajagogebaza banange benkoze nabo nakulwali okula nti pogulamaino esobola okubira nti okutuukako mu ngeri zonna zonna mr edi oba locations okula nti bukimu kitambula bulungi n'okwamala buli kimu ekisobola okuba nga kibale ne basa eh, mwamezi musawo eh, musawo munakyalo omugezi abadde agezako okuwasaganya kamera plan ifaanani akikutusako nga bwekiraba mu ngeri zonna zonna zonna naye mwebasa awo ne basa ne editor wange brian thank you very much byatemetema ekifaananyi okulaba musobola kifuna mutuufu bwa kimu ekyo kizibu okubanga kiba mu ngeri zonna zonna zonna zonna zonna nabatesitesaaba enjawulo yes mwebali nnyo kwasaba nkintu kyonna mr gan yatudde ku tv okulaa nti akutuusako ekifaananyi era nga bw'okiraba mu ngeri zonna n'okwasaganya networks okula nti kisobola okubeera nga nungi nnyo nnyo nnyo okufaananyi obutadda eno neno neno wekifuna mutuufu bwakyo nga bwolina okubeera ngaekifuna webali nnyo webali eddala nozikiisa embere nga nkimalira ntu kyakuba tukwatagana olunaku olw'enkyobudde bumusaaza ezimu mbeere bulungi ate era 没了。